マルチだとなかなか、クリアできないゲール G。もう何回目の挑戦でしょうか。松屋に塗り塗りあともう少し今回はいけるかもしれない。 ここでとどめさしてよいか、迷うところですよね。でもそうも言っていられない。うわぁ。結果的に、最後の一撃を譲る白霊の鏡、ホストさんありがとうございました。